համայն աշխարհին ցանոթ է մեր քոչարի լսեք հայեր աշխարի ու մեկ անչուն կոչարին հորմի յանան կուսուցի հրանեք մարակ կոչարին լսեք հայեր աշխարի ու մեկ անչուն կոչարին հորմի յանան կուսուցի կոչարին Հայաստանացին, աչքա Հայաստան, դանա քո հասին, հենց անունովան, արացին, սանացին, աչքա Հայաստան, դանա քո հասին, yala yala. Hey. Sinirlerinizden kaçan anamari Yok pek hoş kadam her asanın ari Ara sinirlerinizden սանրանի ծերով ու գեդոր հանային արամով Եվ դու հաշեցի հաշել մարկոնով ծերով ու գեդոր հանային արամով Եվ դու հաշեցի հաշել մարկոնով սարքերով հերթանենք առաջ, մոտքոր հերինանք արշանի հարված, հայոց սարքերով հերթանենք առաջ, adi içi dişhanene yalas Hele dura mareme gel Pardon habibi hanene yalas Sarena marem damel Hadi içi dişhanene Hoşçakal kalsın.